dead body, dump, dump the dead body like dump the dead body like a vulture. Dump, dump the dead body, dump, dump the dead body like dump the dead body like a vulture. Taglio da fondo con dei gronde quasi batto un secondo, vi gronde quanti pronte, nato fit, nata bomba. Sembra più profondo, sono i fatti che racconta, per darti una coscienza che è importante a timba di oggi. Questo sono i non fang, forti ugrede da battaglia, nato stampa, stiamo a fianco a chi rimanga in speranza. C'è dalla sostanza, se io si sento un messaggio. Fatta sentire pisze da che parlo Nem abbazza nostra, c'è chi ne vide la crostina Tutti agguannati, guarda più lontano La mona tremo, un vanga alieno, yeah Sembra stessa scena qui da paniscemi all'alta lasta non valena Scrivo a notte non dormo, quando giorno non vivo Ma se porta schietta qua non so creativa Allora prendi contatto, a parte che ci parte dai fatta Stupata giovane non c'è canto Porla, sotto the dead body like a vulture Piatto come un fum, cum un silaga în zoom Cum un corga mă bată, bata, bata Vă sti zuni, au simtă bună E burla să te pigliu zurla Rima gira ca gira, na cum nu curla Zumba, come e casă doppia fette Na tu gira da cicchette, mina baș, na tu flashback Nota suona black blackjack, underground the flow Non fanga ma stringastro, passa se lasă stile bro E passama, si sună na malasa Na me sulla burla, fa che se dici una masta Că polvere fumă, zumba, cande e când zumă sangue e fortuna, tante ca canna se per l'ora da consuma è più fuma più suda Don sotto sputo nudo contenuto crudo Porlo come scudo contro stato e statuti al suo muto Un cuffè che da colpa sambuca Botte de fuga basta Pisciuga sa stemuta Fenuti minuti Porlo sputo sanca Rota vanno gnuto Zumba Si muove già vita dead body like a vulture Sembra se c'è assente Quando stai candendo Quando pensa che a tutto c'è chiudi non mi arrendo Sempre senza prepotenza E da esame di coscienza Senza sensazione questione di coerenza Se c'è vanno fotte Porta a morte ogni corrotto Corpo a corpo alla potenza di sti rima Non esiste blocco Vocco come bombe E me ne posso supporto uh. Per forza po' boh, Lumino sotto shock On the beat last Only the best Only the movie The movers the mover And over zvoni, që të rest. brez Burlën voga bullën, pjam më vloga të spec Atë zërë shima se ka zërës të maqin dëzo to stres Burlë ka spullë, ka voce na bomberën, bomberën Mora ka skombra se si në fango Në jurne na prova sapore, la mora pinoto Signori, njoros, ti jodo, no fango, no modo Se si ndurë mores, tu floda, tramoda, ka esplode Burlë, spodus body like a vulture.